Oh, kijk. Kijk. Hey, Shio, wil je leuk trucjes zien? <laughs> Wauw. Wat een lul. 我死呀！啊！跑啊跑啊跑啊！快跑啊！是呀，宝贝哟，得喽得喽得喽我鸡巴呀！ Rapaz, mas esse vídeo aqui é massa, velho. Olha só. é, ou não não, é da Playboy não. Pior ainda. Pior ainda. Playboy? É, é um Playboy. Olha o que, é que o cara arruma, velho. Olha lá. esse é massa, mano. Aí, ó. Olha pra você vê ó. Fica no último. Hã? Não esperar terminar para ter bastante minutos. Olha o que, é que o cara faz. Ó. <laughs> Repara o que, é que o cara faz. Não dó não, hein? Tá vendo? Olha aqui, ó. Agora terminou. cinta cinta itu kan pengejalan cinta itu kan pengejalan guys bener iya, guys iya guys ya kali ya ya Allah masya Allah romantisnya Давай! Ебануть. 不用的，不用的，把这梯子拆了吧？你要拆个管儿，不忒费劲呢。对吧？拆梯子省劲呢，拆梯子吧。